خپل صاحب د ما اول سوال دا ده چې د طالبانو مشر خو معلوم نه ده زه د موږ په نظر سره چې د دغو لیډر باجوا او غپرای ده چې هغه مسلمان هم نه ده او د هندو نوم لري چې باجوا په هندستان کې یو قوم ده چې هغه قوم هندو ده دوم سوال مې دا ده چې په افغانستان کې حکومت کې کوم چارواکي دي کوم اداري دي لاندې موږ د حکومت کارونه دي دغو ته یو داسې ګروپ ایماندار افغانانو ته ضرورت تاسي په دغه کې یو داسې ګروپ جوړ سي نني لکه تاسي او دغه سي افغانان نور ان شاء الله ډیر دي چې موږ پیژنو چې د دغو خلکو ایجنټانو معلومات وکړي چې دا کوم ملک ته کار کوي او دا له کومو ملکو سره اړیکې لري داسې یو ګروپ ته ډېر سخت ضرورت ده چې اینې په حکومت کې اینې جوړ شي او د دغو ایجنټانو معلومات وکړي او دریم سوال مې دا ده چې عام افغانۍ پنجاب ته ځي او یو لک روپۍ جرم سي دا خو لالي خرمې دي چې باید لیږ نورې زیات سي او دا ګلبدین سي اوس تللی ده د افغانستان په باره کې او د افغانستان د حکومت په باره کې ډېرې غلطې خبرې کړې دي او دا د افغانستان یو غټ دښمن ده یو ایجنټ ده دا به تا څو جرم کاوه دریم سوال مې دغه و مننه د دغو دریو سوالو که د جواب را پکتیا وار سره مهرباني ډېر په لنډ ډول سره مهرباني اول دا د ګلبدین جواب ورکه پک چوا صاحب اول دا د ګلبدین په ګلبدین دې څه کول چې دا اوس مننه سلام تم علیکم سلام ګوري د باجوا ماجوا خبرو کې خو دی وی روپی شک نشته ټول دغه خبر دي چې طالب څوک د طالب بادار څوک ده او دومره خبره چې دا موږ تاسو دلته ناشت یو هر ورځ خلکو ته دغه خاینان ور پیژنو او دغه نظام هیڅ هم نه پی کوي دغه دولت هیڅ هم نه پی کوي له لاسه یې لا پنځه زره طالبان چې هغه ټول د موبین دغو سره یوس په پاکستان کې تصویران دي چې موبین به په غاړه کې ګلانو راچول دغه ټول دغه پولی چرخي نه خلاصو دي ما او د تا غوندې ځوانانو قرباني پې ورکړه دا ځوانان دغه د پنجاب دلالان یې ونیول دغه نظام ته یې په لاس ورکړ نظام دې وروره تور واسکټونه او سپین کالي ور واغوستل له هغې خوا یې د خور د مور په پرتاګه کې رانیولي او له دې خوا یې د پښتون شمله په سر ورکېښوله بېرته دغه خرکوس ولاړ پنجاب کې کېنوست پاته سوه خبره د ګلبدین ګلبدین ملت نه ده بخښلی دې نظام دې دولت بخښلی ده ګلبدین که رښتیا ځان پاک بولی مسلمان بولی ځان افغان بولی ځان مجاهد بولی دا خو دې په شخصي مټر کې کینی لکه رمضان بشردوش سي ګرځي په کابل کې دا دې یو ورځ په کابل کې د سی وګرځي لکه رمضان بشر دوست سی هزاره د هزاره د سی دې دای کینی زی دای منم سی ته واقعي خلکو بخښلې بل خبره چې دلته دلته مخکې خدا کومي ورور دي صافي صاحب خبرو کې ورته ویل چې د خرو د سپي لقب ما ورته استعمال او طالب ته ګوري طالب کار د خرو د سپي کړای د انسان کار نه د کړای انسانيت یې کړی څه شي دی تاسو په کوم دلیل باندې یې ته انسان یې یو کار تاسو ماته د طالب د انسانيت راوشي چې زه تاسو ته وایم چې تاسو دانی وکه په ځای په طالب دی بلاد خرمو ګرځي بلاد د سپیم پیو ګرځي خر او سپی هم خپل اولاد پېژني، طالب یې نه پېژني. په کوم دلیل تاسو په صافي باندې دا نیوکه وکړه چې د خرو سپي هغه مو طالب طالب طالب دا کار کړی دی چې ډاکټر نجیب در لزوړن کړی دی په خزه ورله سور شوی د خزه کواسته جناب په مور باندې غړ درو منډه د تا هغه د جناب په ښځه غېڼ در ومنډم چې دلته راغلی یې ماته ډاکټر نجیب را یادوې ته که رښتیا مسلمان یې طالب د طالب سره دې په ښځه غېڼ ومنډم طالب دې د تا هیره منډي بنده کړي شابي تا خور هره شپه پښې پورته پکې نیولي او پنجاپۍ پې سپوري طالب که رښتیا مسلمان یې له تا نه دې د عبدالسلام ضعیف پرتوګ او کمیس وګټي طالب که رښتیا مسلمان یې د تا غوندې دلالانو ته دې دلال وویایي. هر خرکوس دلته راجګ شوی طالب ډاکټر نجیب زه یم چې که طالب ډاکټر نجیب را زړولای دا نو شي جان دي چې دي دوستم چې دغه رقم دلالان ژوندۍ خش کړی دي ډاکټر نجیب وار خالی عبدالرشید دوستم اخیسته ده نفر مړو نه کړو په واده په دې سرګانو په واده کې چاودنه وکړه په هوټل کې سل نفر یال ته مړو کړو دا له شروع ته دا اوس پر دې دایښ څومره بې ګناه خلک مړ کړو نو هغه بالکل د اسلام داول سره کوي دایښ ونی سي ولې سزا د دولت نه ور کوي ولې نه راځړوي په دار باندې باید طالب هم راوځړوي خو خیر موږ به دا ومنو چې طالب یو څه ستونزې شته دا کار نه شي کولای ولې دا هېڅ نه راځړوي دا سوال زما محترم جانان صاحب نه دا وله استاد محترم نو ګروپ ټول مګورم دولت کې ولې دا استعداد نستا ولې دا جرأت نستا چې داعش په دار په دې کابل کې راوځړوي او او دا ټول ولس یې وویني استاد جانان محمد صاحب احمد شاه افغان ورور صاحب څخه سوال کوي تاسو دغه سوال جواب ورته ورکړئ محترمه تاسو کومه سزا ورته غواړي دا ډیره ښه سزا ده خو خبره داسې ده مونږ په دې دنیا کې سیزون کو چا سره تګ را تګ لرو نړۍ دنیایي قانونونه سي مونږه په ځان باندې منو بیا دا خلکو موږ په رسمیاتو پیژندلی که موږ داسې کارونه شروع کړو لکه داعش او طالب چې کوي بیا دې موږ پرک چی سو که موږ ملي اردو داسې جانان ماما مایک ته نږدې شه په بخښنې سره مایک ته نږدې شه اواز د ډېر سلو دی که موږ ځانونه داسې ملي اردو داسې تربیه کړو چې ځان پورې بم وتړه ورسه دا خو کېږي نه، دا خو اسلام نه خلاف دي. که موږ داسې مثال کارونه وکړو لکه دوی چې کوي بیا د موږ او د دوی په منځ کې فرق نشته. موږ چې دنیا په رسمیاتو پېژندلي یو، په یو څه یې پېژندلي یو، یو څه شرایط دي ورسره، له دغه له نګاه نه موږ خپل قانون لرو، موږ افغانان په منځ کې د موږ یووالی څه راولي، د موږ په منځ کې یو شی ده، د افغانستان کانسټیټوشن یا د افغانستان قانون ده. د هغه قانون مطابق چې کومه سزا کېږي هغه ورکوو، له هغه نه زیات که کوو بیا هغه موږ سرغړونه کوو، بیا نو موږ بیا په یو ډله کې حسابېږو، په یو ترهګره ډله کې حسابېږو، له دغه نګاه نه موږ داسې کارونه نه شو کولای، که نه ستا سزا زما خوښه ده. جانان صاحب محترم ګوره په اس کمینه کې یو منټ راکړئ په ډېرې بښنې سره افغان مسافر صاحب که اجازه مو وي هغه ګلخان به لا تللی نه وي دلته به وي یاره پرېږده هغه دا ګلخان ملخان په دغه بلکه سپی لیګ غاپې نور څه کوي ته خپل نمبر باندې هغه ورکړه زخمي افغانستان صاحب هیله کوم ګورې اوس اوس په داس کمینه کې پر اوسه کال په جمعات کې د جمعې په خطبه کې د داعش خرمرګای وکړو او په سلاو افغانان یې مړ کړو دی موږ تاسو افغانان یې مړ کړو بیا یې همدغه خلک دوه میاشتې پس ونیول احمد شاه افغان وروره احمد شاه افغان وروره د داعش په هکله به موضوع راوړو بیا به پرې باندې وغږېږو اوس د دغه فتوو په هکله او د دغه خوارجو په هکله دا نه مسلمانان چې دي د دوی په هکله خبره وکړه راځه هغه ستونزې شته دي دلته موږ تاسو ډېرې ستونزې لرو داخلي ستونزې لرو په هغې باندې دولت کار کوي خلکو ته سزاوې ورکړي هر څه یې ورکړي دي وس دغه کومه فتوی ګانې چې صادریږي د خوارجو په هکله موضوع د دې په اړه ده مستقیما دې ته راشه که کوم سوال لرې زه به زخمي افغانستان ته جانان ماما شته سوال ته به ځواب درکړم زه امیندوار زه امیندوار یم تاسو په دې موضوع باندې راسي او په دې دولت باندې غو کوي چې مثلا مخالفینو ته سزا ورکړل شي هغه خپل حد حدود معلوم ورور نو تاسو خپل غیدان نو ان شاء الله ته ته ورور خپل موضوع ته راځه ته کوم سوال لرې مې زه اوس راځم موضوع ته موضوع ګوره دا داسې د مصر د هزار یو غټ عالم دا فتوا ورکړې ده چې په افغانستان کې جنگ او جهاد نور نه دروه دا خو نه چې پنځه کاله مخکې د مکې معظمې له دین ځکه چې ناری وروالی قران یې ورته ونیو چې په دې قران په افغانستان کې نور دا دا کومه جګړه چې تاسو د دین په نامو باندې روانه کړې ده دا نه دروا دا مطلق حرام ده هغه را لټي چې د ډاکټر طالب د توای د حکومت توای نه د سعودي حکومت دا غلام حکومت ده او دا د سعودي عالم سکوم ده دا هم غلام ده دا غلام ده ځکه نو د امریکایانو غلام ده د امریکایانو په لاس کې ده د هغوی د خولې خبرې کوي نو زه په دې طالب باندې غږ کوم چې کله د مکې معظمې غوندې مقدس ځای د موږ غلامانو نیولی ده بیا نو راځئ دا د افغانستان جګړه پرېږدو او دا مقدس ځای له غلامانو چې خلاص کړو دا مکه معظمه خو یوازې د سعودیانو د عربو نه ده دا خو د ټولو مسلمانانو ده نو کله چې دا د امریکې غلامانو له موږ چې مکه معظمه مو نیوله نو بیا موږ ته افغانستان نه د پرځ راځي هغه مقدس جای هغه مکه معظمه دي غلامانو چې خلاص کو نو طالب په هیڅ صورت باندې په هیڅ صورت باندې دی مطلب نه نه په علم خبر ده نه په دین خبر ده نه په اسلام خبر ده نه په شرع خبر ده نه په شریعت خبر ده دا خو ما په لومړي سر کې دا خبره درته تعریف کړه چې طالب بې علمه ده طالب ته چې کله د د مکې ملا یا یو د مصر عالم یا یو د اندونیزیا عالم یا دا جګړه مننه تر ګوري یعنی غوږ ونیسه ته غوږ نسی که دې بیا تا ته کړو که ته کول هغه دې تا خپل کار ده که یو ما خبره غوږ ونیسه کنه زه تا ته څه ته داسې وکړه ته خبرې ته غوږ کېږده سوال جواب ته غوږ کېږده د علماو په هکله ساقي خېل صاحب وضاحت ورکړه زخمي افغانستان وضاحت ورکړه همدا رقم ارمان ماما وضاحت ورکړه دلته د علماو موږ علما موږ ته محترم دي صاحب هغه موږ صاحب د علماو صاحب ساتونکي موږ د هغوی پیروي کوو هغوی پسې روان یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسروینې دي لاسنیونکي دي هغې ته موږ په هېڅکله نه دي ویلي موږ هغه اشخاص ته وایي چې استاد هم یاده ورینه وکړه صاحب چې هغه د ملایانو د مولایانو د ټول دپاره یو بدنامي ده لکه تا غوندې اشخاص صاحب چې عکس د کوم مولایي صاحب لګولی دی او خپله راغلی دی مولایي صاحب د نوم او د عکس ته غلطه استفاده کوي په کمنټونو کې خلکو ته کنځلې کوي زخمی افغانستان کنځلې ګوره کنځلې به په ما باندې نه کې پورې ورې خبرې ته خوښ ونیسه کنځلې به ما غوږ ونیسه غوږ ونیسه چې څوک عالم ته توهین کوي چې هغه حقیقتي عالم وي چې دی په جومات کې ناست او د دغه ملت په غم خواري او همیشه دغه ملت ته دغه تبلیغات دغه واز او نصیحت کوي چې و مسلمانانو دا خاوره د ما وې تا مور ده په ما ته حق لري او موږ تاسو دغه جغرافیه د اسلام د موږ تاسو ټول مسلمانان یو کې یو کاش چې موږ یو ورځ پاتې شي او پنځه وخت لمونځ وکړي د پیغمبر سلام سنت ادا کی دی الله تعالی پر رضا ده کی کیغه ملا ته څوک توهین کی زوایم که دغه زه توهین کوم په ما د نالتی او که هغه ته تعلیم وایي چې دا اوس د قتل په دفتر کې ناشتي او خپل لورګانې د امریکا په یونیورسيانو کې سبقونه وایي خپل د امریکای ډالر خوري په خپل سره د د د د د غوګو پورې په عيش او عشرت کې ډوب دي په خپل خځې نیکر اغوندي پر افغاني کالم نه اغوندي کوي او ته عالمان وایي یو ته توهین وایي زه اوس هم د تان چې پر پدر دي دیغو ټول عالمانو نه لچې چې هغه د قتل په دفتر کې ناشتي او ځان عالمان معرفي کوي او او بیا راځي په افغانستان کې دننه ما ته جهاد فرض کړی ده د ما پل ړنګوي د ما سرک ړنګوي د ما مکتب ړنګوي د ما جومات ړنګوي د ما غریب بیچاره ولس زوري د ما غریب بیچاره ولس وزني د ما غریب بیچاره ولس د شپې په دولس بجې باندې راځي ور ورته راټکوي مړۍ تر غواړي د شپې ځای تر غواړي بل بل بل پړه پیاچي بل شي پیاچي د کور مخه ته پلچا کار زی کوي غته تاسو عالمان وای نو زه اوس ته عالمان ته یو ورنه زه زر واره توهین کوم باګرام ته د تا ملا چې تللی و هغه په چشي باندې بوله هغه کړي چشي دي یو شی ګوره ګوره ما سره باندې والله کوي هم یو شی کړو ټول به ګناه باندې یعنی بیا خو تاسو سره لواطت په دلته سره سوی لته سره باندې یو لواطت سوی دا یا ملت یا ملت یا ملت ټول منافقان اسي تاسو واګ ونی ته واګ واګ واګ واګ واګ تنور ټول مکافونه ما ټول مایکونه بند کړي زه څه وایم ټول مایکونه بند کړي غاړې د دین په دنیا باندې ما مخلوص کته دې مخلوص کا د لاندې خلک د فیصلو کې قسم مې دې په خدای چې مخ دې يهودي ده شکل دې ولادت نصارا ده قسم دې په خدای ګیره دې دې سیک پرې ایښې ده والله هېڅ په په رڼا ورځ خلک درنه ډارېږي نو د شپې خو دې خدای مسلمان ته مه ورښکاره کوه مسلمان کې دومره مسلمان دسي د مسلمان دا رقم کولی د مسلمان دا رقم شکلي عکس دې د چا لګولی بې غیرته دلته راځي ته ماته د اسلام خبرې کوې هیڅ علماء ته به څوک توهین ونه کړي او نه هیڅ علماء ته نه هیڅ هیڅ علماء به داسې پیدا نه شي چې هغه ته څوک توهین وکړي او هیڅ علماء به چې دا د باګرام جیل ته لاړ نسی زه زه د افغانستان فرد یم زه ولې د باګرام جیل ته نه ځم دما دما دما په کاناډا کې په ټول پښتنه ترې نو چې دا تصویر د چا لګولې ولې د دې سړي بدنامي کې ما خو مخکې درته ویل چې د دې مبارک سیرې ته وګوره د دې ولاه کې څوک بدنامي وکړي د دې پښتنه ترې نو کدا پرې نګ دی چې دا تصویر د چا لګولې ګوره مسافر صاحب ما د تمخ کې ویل دي چې قسم په خدای دا چې د تا دغه شکل دي سک دا شکل دي هندو دا کته نه دغه څه به د دماغ پر کم باندې خپل تصویر لګولې په خپل کس براغلې د نر په رقم باندې به دې ویلي وي چې زه د دغه شي ملاتړ یم او دا د ما ایمان ده زه خو وایم زه الحمدلله زه مسلمان یم چې څوک اسلام ته توهین کوي یا څوک د امریکې طرفداري کوي پر پدر دې د هغه پلار هم ناله شي کوي زه کوم اول دې د ما ناله شي او که ته به د خوارجو طرفدار او د اسلام د مسلمانانو به د مسلمانانو به اسلام ده چې شی پر پلا دا کپګیره باندې کپګیره پر خودو باندې او د سیک بچا او د هندو بچا کپګیره پر خودو باندې څوک مسلمانېدلای یا پګیره پر خودو باندې سره جنت تللی او د سیک بچا د انډیا سکان بټول ټول جنت تلل انډیا سکان بټول مسلمانانو تا دا ګیره د رضالت لپاره پرې کې دا تا دا ګیره د شیطانت لپاره پرې کې تا دا ګیره چې دا د غیرتو لپاره پرېږدي تا دا ګیره په دغه شکل باندې پرېږدي دا موردګاري پې کوي ښځې ته چلوي ته خپله مور خرڅوې ته خپله خور خرڅوې تا خپلې مندې په عربانو باندې خرڅ کړې تا خپلې خوندې په پنجابیانو باندې خرڅ کړې دا خاوره دې تا مور ده تا دغه مور باندې سودا کړې ده ته دې دغه مور ته روزانه پنجابیان راولي ګیزو بېګا له تا سره ګیر کېږي ته دغه خاورې سره تا دومره خیانت کړی ده ته چې روزانه دلته په دې خاوره کې دې دې خاورې بچیان وزنې ته مسلمان پرېږده ته انسان کله هله کومه د لهیل بچیا یو دقه ټول دې سره دلن دي هغه تللی دی افغان یو سلو نو نست په بخنه سره یو دقه مایکونه مو بند کړئ مایکونه مو بند کړئ زه صرف دومره دی صاحب بیرته در راوچتوم ته داسې وکړه چې صرف د درې دقو وخت لري د درې دقو لپاره د حنفي ننګیال صاحب سره خبرې وکړه ننګیال صاحب تا سره پښتنه او جوابونه وکړي سردار چې شپاکله چې پښتنه لري تاسو ورونه هیله کوم مایکونه بند کړئ مهرباني وکړه اوس ننګیال صاحب مهرباني ننګیال صاحب راسه قسم السلام علیکم انسانیت باندې خبرې کوي قسم په انسانیت باندې خبرې زه غواړم لږ ما پرېږدي زه یو پوښتنه لرم درنه په قران حدیث به راته ثابته په اجماع او قیاس به ثابته راته ته ما ته وخیا رسول صلی الله علیه وسلم په کوم غزا یا په کوم دغه کې منافق وجلې په مون په مون باندې ولاړ تاسو ما ته ثابت کړئ زم دا اوس تاسو رام دا اوس طالب یم تی ما ته ثابت کړ رسول صلی الله علیه وسلم په کوم غزا کې او ګوره زه د جنګ زه د جنګ مبارک تاسو ته کړی دا محترم ورور نه دی پښتنه کړی وا اسلام معنا تسلیمیدل زه ګوره د دغه د دغه نه اوس د کتاب زده ګوره ګوره زه ته ما ته غوږ ونیسه که ما سره ته په اسلامیاتو کې غږېږي والله که د تا د قتل د دفتر والا مو غږېږي زه الحمدلله زه دومره معلومات ته په یو شي کې هم نه خبر غوږ ونیسه غوږ ونیسه ما درته ویلي چې ګوره زه خبره یو یو به سیاست ته نه زه سیاست ته نه د سره زم زه په اسلام کې خبره سره کوم زه د علما او سیاست کې نه د اسلامي زه د علما او په لګي باندې رد او بد تاسو بنا یا سیدا یو خبره نور تاسو خپل لایف چلو یا هر څه کوي طالب ته سوا یا سیاست ته ارڅ سره کوي خو په علماء باندې ما ګوري مخکې درته ویل په علماء باندې ناپوهي ده همدغه د ناپوهي ده صاحب ګوره ته خپل لایف وګوره خپل لایف وګوره موږ د همدې علماء په اړه زمونږ ګران استاد ساکهیل صاحب وضاحت ورکړ تاسو مشکل په همدې کې ده چې تاسو خبرې بیخته نه رسېږئ تاسو په خبره باندې ځان نه پوهوئ غټه ستونزه دې همدا ده کنځلې دې په لیکلو کې شروع کړې ساکهیل صاحب دا درته تشریح کړه هلمندي صاحب خو لینا صاحب هغه مطلب دا نه و چې ټول یاد کی ما په باندې دا کوم یو دغه خبره ته وښه یو دغه خبره ته وښه ځکه خیر صاحب دا په واضح ویلې موږ احترام لرو علما او تک کوم سوال لري په اسلامیاتو کې په سیاست کې هر چیز کې مهرباني وکاو کني لري په مخه ده ګوره زه یو دا سوال در چې کوم چې دغه ولس در به در کو ټول ثبوت راواچوه. ګوره له ما سره څلور زره اته سوه کسان بندیاون وو، دغه اته سوه که طالبان وو دا څلور زره ټول عام وګړي بندیان وو. دا راته وایه چې دا زه ولې نه بندي کېږم، دا په دې سټډیو کې چې دا نور خلک ناست دي دا ولې نه بندي کېږي، یو دا خبره ته خبره ته غوږ سه، دا راته وایه په افغانستان کې پنځه دېرش میلیونه خلک اوسېږي دا ټول ولې نه بندیانېږي، تر څو پورې چې د چا په کلي کې فساد نه وي، مردارۍ نه وي، ولاهي که څوک بندیان کړي دا بندي کېدل داسې ساده نه دي. دا تاسو دا تاسو د استخباراتو خبرې کوي استخباراتو باندې دغه خبرې کولای شي چې خبره د استخباراتو سره بعد نه ونه نشو چې بعد نه ونه نشو تر اوسه دی ویل چې په اسلامیاتو غږیږم اوس راندې چې به اوس راته وایي چې چې زه په سیاست کې غږیږم تر اوسه د اسلامات ویل چې په سیاست کې مې کار نشته په طالب کې مې کار نشته دا ستا ټول خبرې دروغ دي د سر نه نیول تر اوسه پورې دروغ دي هیله کوم مسلمان نه بس که سوال نه لري موضوع دا زده که امبرخله که خېل زه به درته امبرخېل وایم یا دې پرېښې ده که کوم سوال مال لري چې لرې سوال دې وکړه او که نه نوره دې په مخه ښه ښکته کوم د نور ملګرو ته وخت ورکوم چې دلته نور ملګري منتظر دي افغان مسافر دا سوال ځینې کوم افغان مسافر افغان مسافر لوی افغانستان افغان مسافر ګوره سمه ده دا وروره دا د تمام دغه دولت دغه ته خو ته خو خپل د نظر بې ګناه وې دا دولت و تاسو ته څه ویل چې ته بندي کړی وې ته په کوم جرم بندي کړی وې د هیڅ شم نه وکړي خالي یو څو پلونه بیا لوزولي یو څو بوشکې خښې کړي دي یو څو افغانان یې وزلي دي هغه دته ګناه نه ښکارېږي خو دی اوس دغه جواب باید راکړي دا ته خو بې ګناه یې ستا له نظره ته بې ګناه یې د دولت د نظره څخه